Sasa baada ya kuweza kufika hapa ndani Songshon, baada ya kuweza kucheka umakini, aligundua kwamba dakika kumi mlipuko mwingine unakwenda kutokea. Sasa inabidi kuweza kutafuta ile bomu hapa ndani haraka. Rio, mfuatilie huyo jamaa. Risa na Asada, oh, inabidi muweze kutafuta mlipuko mwingine unatokea hapa. Kambe sawa bosi. Mkula wanamuita Honda. Kama unavyoweza kujua majina ya Kijapani, kina Suzuki, kina Honda, kina Nagasaki, kina Fujiwara, wana majina mazuri mpaka Ryan. Utana Mbongo ana jina ngumu kaa kutu baba. Haya sasa, tafuta bomu liko wapi? Jamaa alivyoweza kucheki tasa cha mlango, kuna kitu aligundua. Alikumbuka tukio la maiti ambaye aliweza kuikuta pale nje jua katika eneo la mkono, katika upipi ambaye marehemu alikuwa ameweza kuvaa, kulibakiwa na kitu fulani hivi kama kutu. Hasa jamani, tumelipata, wamepata bomu. Sasa mtegwaji wa bomu nani? Asada kaja. Dakika zimebaki ni chache. Nini kinacheza kuendelea? Subirini kidogo. Hawajui gani wakuweza kukata mwekundu ama blue. Hebu sogea. Sekunde 30 zimebaki. Fanya haraka tutakufa hapa. Kata huo mwekundu mmoja. Una hakika kaambia ndiyo, fanya haraka italipuka. aliwambia wa Blue wakati huo kuna tukio nalikumbuka kauchomole wa Blue. ngekata mwekundu wote tungekuwa mavi hapa Kini song sioni hapa ndipo alipoweza kuwachosha watu wao wote tena amejuaje kumbe ni wa Blue? na rio alikuwa akiweza kata mwekundu ah! hapo sasa ila kuna kumbukumbu ambayo inamjia na kuweza kupotea haikujulikana ni wapi na ni wakati gani Walizidi kukagua sana hichi chumba, kilikuwa kiweza kufanya shughuli gani walishindwa kuweza kutambua kwamba mabomu yote yalikuwa kiweza kutengenezwa hapa ndani. Ni mtu aliokuwa kiweza kumiliki hichi kiwanda ndo alikuwa kiweza kufanya mambo yote, baada hichi kiwanda kuweza kuyumba kupata hasara kubwa, au ni matukio yanaweza kupigwa na magaidi walishindwa kuweza kujua, sababu tayari ni matukio yashajitokeza kama mawili matatu wakiwa hapa hapa hii imetokea kwa mwathirika. Rio, elewi wewe ulipataje kujua ile eneo? Ambe angalia kitasa. Kwa mbele maiti ilikopo pale nje ilikopo na kutu. Ilimpa jibu. Mbele kutu ilikopo katika mkono ule marehemu ndio ilimpa jibu kwamba katika hichi chumba aliweza kuingia pia. Kwa ni genius. Kwa haraka tu akatambua. Eh. Ndio kabidi kumwambia msubiri, maana shindo kumuelewa kabisa. Upelezi ukazidi kuweza kufanyika. Hatulii. Yeye kogo kasi tu. Sio kuongea sana. Lugha ya zendani. ina maana kwamba hii ni nyumba ya mwathirika. Ishizaki. Wakagonga. Mr. Ishizaki. Master. Uko hapa? Walivyoingia ndani, yasemekana kuna watoto. Sama nini? Mazingira ya watoto walikuwa kiweza kuishi. Walikuwa kiweza kuuliza mnaweza mkatuombea majina yenu? Hili swali limfanya Rio kukumbuka tukio ambalo hataki kuweza kulikumbuka, linamuumiza sana katika akili yake. Song Shion alishindwa kuweza kumtambua Rio. Nini kinachomfanya kutoweza kuangalia tukio likopo mbele yake, na inaonekana kwamba kichwa chake kinauma? Kuna jambo gani liweza kumkuta katika maisha yake? Basi tuendelee kuweza kupata disi kwa ufupi, na hii ni kumbukumbu kumbu ya Rio. Dhahiri nafikiri ni kumbukumbu kumbu yake akiwa mtoto mdogo kijana mdogo alimpoteza ndugu yake kipenzi sana, na hiyo siku aliamua kuweza kuchukua jukumu la kuweza kwenda kumzika yeye mwenyewe binafsi. Baada ya maisha magumu sana aliweza kupitia. Chanzo cha kifo hatujui nini, sababu ni nini. Hii ni kwa sababu ni mwanzo mwanzo, tutakuja kuweza kufahamu mengi zaidi huko mbele, kwa sababu pia hadithi ya Song Shion, kwa nini anatafutwa, kwa nini lazima afe, hatujui. Sasa hii ni hadithi nyingine ya mkali, unaweza kumuita Ruio ambaye ni askari wa polisi wa Kijapani, tofauti na Song Shion, yeye ni Mkorea. Yupo ndani ya Tokyo, Japani sasa, lakini bado anawindwa popote pale anapokwenda. Hakika ni final life, mwisho wa maisha ni kifo na wala sio kingine. hivyo ndivyo ilivyokuwa. Bado redio iko pale ndani, lakini kuna mengi alikuwa akiweza kuyakumbuka sana. Hebu tuachane na hilo sasa, tujue kupande pili. Bwana mkubwa wanamwita Honda alimchukua Songshon Hichi ndo kitengo chao, na hapa ndipo mahali atakapoweza kufanyia kazi, sababu jamani, mtaalamu katika kesi za upelelezi watakuwa naye hapa. しばらくここを使ってもらうhichi chumba ndicho utakachezo kitumia ni sehemu yenye usalama kuliko kwa kuchumba chai chake kitakuwepo na ichi hapa kuna kumbukumbu inaweza kumjia lakini ikamiliki sijajua kama anao kumbukumbu sawa na hatujui nini kilichoweza kutokea hasa undani zaidi na ukweli kusia na maisha ya song shion song shihoni akiwa metulia zake hapa Ni April 18 mwaka 1955, Printon huko New Jersey, US. Hili tukio tunarudisha nyuma. Albert Einstein genius ambaye historia yake ni kubwa sana ulimwenguni, hiyo siku alipoteza maisha. Wanamuita Albert Einstein, ni genius wa hatari. Baada ya Einstein kuweza kufa, kuna mtu inasemekana aliweza kuchukua ubongo wake ulitolewa ubongo wake katika kichwa, sababu alikuwa ni genius, na inasemekana ulichukuliwa kisirisiri. ni 55 kitambo sana toka Albert Einstein awezi kupoteza maisha. 55 mwaka 1955 si mchezo, April 18. Kwa ubongo wake ulitolewa kisirisiri na mtu asiweza kujulikana. Alikuwa na kisanduku na ilikuwa hivi. Chumba hichi kuna ubongo, yani ubongo uko mwingi tu. Januari 7, 2015 wote huu ni ubongo kama unavyoweza kuona, ulikuwa umeweza kuwekwa katika glasi maalum. Ubongo wa binadamu, wanasayansi wana tabu sana, na wanataka kile ambacho kiwezekani kiwezekane. Tafiti uliweza kufanyika, kuna mtu alishtuka sana baada ya kukagua ubongo fulani, alibaki kusema Mungu wangu. Hii ni baada ya ubongo wa Albert Einstein kuweza kutolewa kisirisiri. Alichokiona ndani ya ubongo anajua mwenyewe. Alibaki kusema Mungu wangu. Lakini April 18, 2015 katika mti huu hapa kulikopo na wawili wapenda nao tochana sasa na 2017 hii ni kumi na tano. Hawa wawili waliweza kupendana sana. binti anaweza kumwita Kana, mtaalamu mmoja anaweza kumwita Minjuni, ambao wote walikuwa wakiweza kusomea udaktari. Ilikuwa ni Marekani, mmoja Mjapani, mwingine Mkorea. Minjuni ni nani? Kimtazama kwa haraka haraka, ndo mkali ambaye sasa hivi tunamtambua kama Song Shioni, walikuwa wakiweza kumwita Minjuni alikuwa na binti anaweza kumpenda na mwitakana. Habari za asubuhi Minjuni. Like a baby. Umelala kama mtoto. I was up all night writing my paper on medical. Anasema usiku wote nilikuwa nikiweza kusoma karatasi zangu za medical. Right, Ace. I should be working as hard as you do. Kama nikiweza kuelekea katika IS na mimi niweze kufanya kazi kwa ugumu kama wewe. Do you really think I can be... Unafikiri kabisa kwamba siku moja nitaweza kuwa dokta kweli? Of course, Kana. Akaambia bila shaka Kana. You will definitely. Hakika wewe utakuwa ni dokta ambaye ni mzuri. Minjun. Minjun. So Kana. Kwa hiyo Kana. Do you know the legend about this tree? Anaambia unajua hadithi ya umti. It says Wanasema ni proposal ya wawili wapenda nao yani mke na mume, kwamba watabaki milele daima pamoja. Kweli? Really? Not really. Akaambia pana, si kweli, ilo nimetengeneza tu. Hey, acha utani wako basi. But, lakini I believe it. Ninaamini Minjuni yeye kazi yake daktari alikuwa akiweza kusomea ni kuweza kusolve kesi za kikemikali. Aliitwa tondoke, ni wakati wa clinic trial sasa, zile kesi za kemikali can cancel, inabidi tuweze cancel. Akaambia hapana, wewe ni kichaa, yaani dakika mwisho tuweze ku cancel. Huyu ni rafiki yako alikuwa akiweza kumuita Jim Minjum. Minjum, nenda kamsaidie mwenzako, lakini sihitaji kuondoka na kuweza kukuacha inabidi uweze kumsaidia Jim kwa sababu ni rafiki yako. Kesi za kikemikali. Okay. Okay, poa. Lakini kulikopo na bifu kipindi hicho kati ya Minjuni pamoja na Jim. Jim alishakuwa na wivu tu wa ajabu. Asante Kana kwa kuweza kunisaidia mpaka mtu kuweza kukubali kuweza kuja hapa. Akaambia eh, yani kesho kutwa tuweze kukutana hapa eh, bai saa tatu. Watakutana hapa kesho kutwa asilimwaga. Yakusoku yo. Bas Ni ahadi, naomba kaweza kusahau. Yakusoku yake. Na sinto sintosahau. Alimwaga. ne kaondoka lakini kile kitendo Jim akawa na chuki yake mwenye binafsi, na chuki ni kutokana na dogo elimu aliokuwa nayo ni ya juu kuliko wengine. Kwa hiyo bifu ikaanza hapo. Aliandaa vitu vingi Pete ambaye siku moja aliamini kwamba atakuja kuweza kumvika Kana. Ilikueleza kuelekea sasa katika chumba ambacho atahusika na masuala ya kesi za kikemikali. Akawa amejiandaa fresh hiyo siku, lakini baada ya kuweza kuingia katika hichi chumba, mambo aliweza kutana ndani alikuwa ni tofauti kabisa. sivyo walivyokuwa akiweza kutegemea, wala sicho ambacho anashughulika nacho. Tafadhali naomba uweze kukaa, maana chumba kimeweza kuandaliwa. Utasema kuna mwanamke kaja leba hapa. Nataka kuweza kuniambia ni kwa sababu ya kesi za kikemikali? Watoto kimya, kuna nini kinaendelea? Sindano kubwa kubwa, akaona ni shida, wacha nitafute chumba cha wanaume kwanza, sio hapa. Anataka kutoka, walimdandia kwa nguvu asi hii ni hadithi tunaipata sasa Minjuni, ambaye tukimwangalia ndo Song Sioni. Sasa ni yao umefanana, wako mapacha, sile. Hiyo ni Marekani na Song Sioni tunaweza kumwona yuko Tokyo Japani sasa 2017, tofauti na hii ini, ni tukio la 15 2015. Alilia sana pana, mnafanya nini? Wakamdunga sindano isi Kilichoweza kutokea ni nini basi? Alitakana. Watu ni wanyama sana. Promise ya kuweza kutana Kana ilikuwa ni hapa na alipanga kuweza kutana kesho kutu wake. Muda ulikuwa ni saa tatu, lakini hiyo siku ahadi haikuweza kutimia, bali majibu aliweza kuja likopo ni mazito. Tutajua mengi zaidi mbele, kwa sababu haya ndio atakeza kufata. Ndio maana natuonyesha baadhi ya vipengele, lakini hapa mimi nikwambia kwamba sina la ziada katika sehemu ya pili. Tukutane katika sehemu ya tatu ili kuendelea kuweza kupata hadithi kamili ya mtu anaweza kumwita Minjun pamoja na mtaalamu anaweza kumwita Songsion, ambaye tukiweza kuangalia hadithi ni ya miaka miwili tofauti. Kuna elfu mbili lakini watu tunaweza kuonyeshwa zaidi wamefanana Minjun pamoja na Song Sion. Kuna siri gani? Wako mapacha, hakuna mtu mwenye kuweza kulewa. Vipi ndio huyo mmoja? Hatufahamu pia. Taarifa za binti wanaweza kumwita Kana, pia tutaweza kujua. Mkali kuhusiana na eh, polisi wanaweza kumwita Rio na mambo mengine kibao, tutakuja kuweza kuyafahamu mbele katika sehemu ya tatu inaweza kufata. Hapa mimi nikwambie kwamba sina la ziada katika sehemu hii ya pili. Ni The King kama kawaida kutoka Full Respect Family. Tukutane katika sehemu ya tatu. Final Life. Bye bye.